¿Qué que Yo soy Wilber Cava, yo conformo parte del equipo de About equipo encargado de hacer el Hakawa Extreme Downhill 2012, la competencia del longboard oficial de República Dominicana, aquí en el loma. Mi nombre es Mario, parte de About Aboard que estamos organizando la segunda versión del Hakawa Extreme Downhill que va a ser el próximo 23 de septiembre, domingo. Desde las 8 de la mañana empiezan las prácticas. Vamos a tener la categoría downhill nacional, downhill open. Va a haber slide jam de hombres, slide jam de mujeres y el stand más largo. Será lleno de diversión, con, familias, amigos, habrá refrigerio, habrá, habrá comida, habrá bebidas, bebidas, habrán baños, habrá seguridad para todo el espectador. Jacagua ah, resulta ser una pista muy desafiante para cada corredor porque eh, se puede alcanzar, hay tramos que se pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. de 90 grados, hay dos curvas de 180 grados, una a la izquierda y una a la derecha. Vienen muchos corredores internacionales de, muy buen nivel que, esperamos aprender mucho de, mucho de ellos. <laughs> Le vamos a meter la mano, si hay que meter la mano. <laughs> bueno, yo puedo decir que ellos no la tienen tan fácil como el año pasado. <laughs> fiesta de premiación que va a haber música en vivo, DJs, comida, bebida, mucha bebida, <laughs> bebida, más bebida, <laughs> comida y bebida. Te dan ganas de hacer pipí antes de tirarte. Este spot cumple con todos los requerimientos de un longboarder en cuanto a slide, en cuanto a técnica, en cuanto a la velocidad que tú tienes que coger para bajar por, ahí, las precauciones, las condiciones del asfalto que no son las mejores. El año pasado tuvimos una participación de Boricuas y de Marisa Núñez también, desde Miami, eh, representación peruana también. Entre las representaciones que, tuvimos eh, de los Boricuas eh, estuvo José Guzmán, y Yomar Guzmán también. Así mismo vino Kenneth Barreto y, y vino este año esperamos la participación de muchísimos más radios internacionales. estamos esperando personas de, Canadá, de California, de Nueva York, de Miami, de Brasil, Venezuela, Argentina, Puerto Rico. Mi nombre es Giancarlo Divaina, eh, soy de Puerto Plata. Tengo montando un año y siete meses. Eh, puedo decir que la escena aquí en República Dominicana ha crecido bastante desde, que yo empecé. Eh, todo el mundo está emocionado con el longboard. Esta competencia la estamos esperando hace mucho y con muchas ansias. Vienen muchos corredores internacionales. Domingo 23 de septiembre, desde las 8 de la mañana, vamos a estar en Jacagua Hill, Santiago. Va a haber música en vivo, DJ, refrigerios. También va a haber drift trikes haciendo exhibiciones. Eh, versión pasadía, versión diversión, entre la naturaleza. Para inscribirse en Jacagua Extreme Downhill, ustedes nada más tienen que ir a este link que sale aquí abajo. jacagua.aboutaboard.com no, aquí no. Con cualquier pregunta. Ahí abajo, donde, donde dice ahí abajo preguntas, dudas, eh, si necesitan ayuda con ubicar los hoteles, si necesitan ayuda donde quedarse, quién, quién los pase a buscar, cualquier tipo de información o asistencia necesaria, se comunican con nosotros y le vamos a meter la mano. Yo mal no la va a tener tan fácil este año. <laughs> Hablaron del corazón. la Tiffany, papá. Gracias a Scott Lembach, Mirror Skate. Gracias <laughs> a el Gracias Gators, mi patrocinador número uno. Eh, gracias a Funky Man, mi patrocinador número dos. <laughs>